ئەم کاتەتان باش هاوڕێیان ئەم جارە باسی ئەم گروپاناکەین ئەم گروپە کە باسی هینەکات تادیلاتێک لە هەر مجەسەمێک بێت شتێک دەبێت لە خەیاڵت دەتەوێ دروستی بکەی بەم شێوەیە لەم هینانە دروستێکی بەم شێوەیە با یەکەم جار بینە سەر ئەمە بند یەکەم شت کە باسیەکەین طبعاان ئەم گروپانە گروپی تعدیلاتی مۆدلینگ بڵین ئیدیت مۆدلینگ با سەتی بەمێ کەمتری بکەم سەیریکە ئەمەی تریش مەسەلەن سەتی بەمێ سەر ئاوای ئاوای لێ دێت ئەگەر سگمنتی بەمێ سەر تەنها بەس لایەکم مەیاتێت ئەو ئەو لایە کە من خۆم دیاریم کردووە تەبعەن ئەمە زۆر زۆر گرنگە بۆ ئیشاکانت کە بتانی مثلا ئیشێکی ئاوا دروست بکەی من کیوپەکەم تۆزێکەمەوەێ ئاوا بێت ڕێکی بکەم سەریکە بەم شێوەیەیە تۆ تۆ دەتوانی مەسەلەن مەقتەعێک دروست بکەی مەقتەعێکی ئەوە مەسەلەن ئەتەوێ مەقتەعێک دروست بکەی یەکەم جار ئەمانێنیتە سەر سفر ئەمەش دیاری بکە ئەم موئەشیرەکەی بڵێن تا هەشتا و پێنج بێت سەیری کە چۆن بڵێم ئەوا بێت سەیریکە بەم شێوەیە بێت ئەمە فکرەی بێندا با بینە سەر شتێکیکە باسی شتێکتر بکەین باسی ئەمە بکەین ئەم میعادە زۆرم حەز لێیە تو سەیری کە لێرە طبعا وەکو هەموو هەنێک سای سایزی هەیە ئاوا بێت مەسەن کیوبەکە با تۆزە ئەمە سایزی نەکەی با کیوبەکە مەسەن تۆزە بەرز ئەفڵ ئەمەی بەرزتر بێت مەسەلەن ئاوا بێت بێینە سەر ئەمە ئەمە بێنە ژێر کیوپەکە سەیریکە ئەمە بەم شێوەیە شتێکی ئاوا بۆ دروست سەیریکە دەمان دەتوانانی فلتیکەی نیکەی دەتوانی مەسەلەن ئەمە بب ئاوت فۆکس لیمیت ئەمە ئا لیمیتد ئاوا دەرەچێ بەس باشترین شت لیمیت هەڵبژێری سێرێ مەکە ئەگەر کەمتری بکەی چی لێرێت تەنە شتێکی ئاوا دروستەکەی سەران نەتەوێت تۆزە کیوپەکەی بڵێن ئەکسەکەی زیاد بێت بۆ ئیشەکەمان جوانتر دەرکەویت. سەیریکە بەم شێوەیەیە دەتوانم مەسەلەن ڕایکێشم بزانە ڕایکێشی بەرەو سەرەوە بەرەو خوارەوە سم بەرەو سەرەوە بێت سەیریکە بەم شێوەیە بێت مەسەلان ئەتەوێ ئاوای لێ کەی ئاوای لێ کەی تر بەو شێوەیە کە تۆ حەز لێیە دروستی بکەی شتێکی کەشمان هەیە مستەبا مەسەلەن بێنی نایرا دەتوانی لە کیوپەکە بۆ ئەوەی ئیشەکە جوانتر دەرکەوێت فلیتی بەرێ مەسەلەن دەتوانی سیگمێنتی بۆ زیاد کەی بۆی ئیشەکە جوانتر دەرکەوێت طبعا لە کاتی ئیشکردنا وا باشە سیگمێنتەکەی کەم بکەی بۆی ئیشەکەت زۆر زۆر تاخیرە بێت ینی سەلام بۆ ئیش و شتی وا. وا باشە سیگمێنتی کەم بکەی کاتێک کە بۆ ڕەندەر بەکاری بێنی یانی کە ئیشەکە تەواو بوو تر سیگمێنتی بۆ زیاد بکە و ڕەندەری بدەرێ ئەمە نهێن بوو ئەم بۆڵێچ بوو با بینە سەر شتێکی کە باسی ئەمە بکەین ئەمەش تەبان باسی ئەوە کا چۆن بتو ئەیانی ئەمە خۆی وەکو دیارە ئاوا بەرەو لار لار ئەیبات ئاوا سەیریکە و ئەمە بێنمە ژێر ئەمە بزانگەر نەت نەیەنی هیچ ئیشی بۆ ناکات کێرڤەکەی بێت تەوە ئەمە سایزە سەیرەمە ئەمە دەتوانم حتا راشی کێشم سەیر سەرە ئاوای لێکم ئەمە ئەمە بوو باسی شتی تر بکەین با تخوا ڕەنگەکەی بگۆڕم بێزار بووم لەم ڕەنگە نەزانم ڕەنگە بێت ئینجا شتێکی کەی بەمێ با باسی ئەمە بکەین ئف ئف ئا تویست باسی تیپەر بکەین ئەفوو ئیشەکەم ڕێک ڕێک ئاوایە سەیریکە ڕێک ئاوای لێکات خەتەریەکات سایزەکەی چەند بێت مەسای زینەکە تەبان بۆکس وت ئین بۆکس ئان لیمیتد لیمیتد ئەمە تەبان خۆت هەڵیبژێری مۆدێلەکەی ئەمە لێرە فلتە تر خۆ بە هەوەسی خۆت مەسەلەن حەزلێیە چۆن بێت. بزانامە لە سەرەوە سترینگ تێی دەیتێ کاتێک کە فلیت یەکەی ئاوای لێ دێت چەنێ زیادی بکەی ئاوا زیاتر رینگی ئەبێت مەسەلان دێم ئەڵێم کیوپەکە با فلیتی کیوپەکەش بکەم رێک کەمە شتێکی ئاوام بۆ دەرچوو طبعا ئەمە دە هەمان کاتیش دەتوانم مەسەلان ئەم تیپەرە بێنمە سەرەوە بێنمە خوارەوە بۆ ئەم دیو بێت بۆ ئەم دیو بێت تەبعەن خۆت دیاریەکەی مەسەلەن ئاوا بێت سایزەکەی دەچیتە سەر ئەنگەڵ ئەنگەڵی ئەدەیتێ ئەفو سەیر ئەمە ئیش ناکات ئەبێت تویستەکە بێنیتە ژێر نەکە. بڵێن مەسەلەن حەوسەتم دا پێی. زۆر ئەوئایکە با مەسەلەن سێ سەتی بەمێ ئەوانێ مەسەلەن ئەتەوێ ئاوا بێت تۆزێک سێر ئەم زەردە خۆت دیارەکەی چەند بێت چەند نەبێت تا سێر لێراش ئانگڵەکەیشیت پێڵێت ئەرێرا مەسەلەن لەکوێ بێت مەسەلەن لێرە بێت تۆزێک